Saluton! Por crocheti, vi besonas la sekvajn aĵojn. Ah, vi besonas tondilon. Por tondi la fadenon. Fadenon, kompreneble. Ia fadeno uh, funkcias. Dika, maldika, verda, ruĝa. Eh, Tio ne la etichetto de fadeno montras la besonatan gradan crocetilon. Okay. Ci tio besonas quar millimetro. La crocetilon, vi anca besonas la crocetilon, la grada de la crocetilo devas congrui con la fadenon um, mi usas la millimetro sistemo do kvar millimetro momo um, mi ne scias pri la alia <laughs> sistemo kai vi ankaŭ bezonas kudrilon por cachila faden vostoin. Um, vi povas usi mash montrilo por marki la mashoin. Sed vi anca povas usi malonga pato de fadeno por